destinare al voi o per, per, per, per, per, per, per, per, Parang k a t a l a a Oh! ngomongi aku ngobok ngapan sapun masakin ngantak kukusi lumayu tau